नमस्कार घमासान डॉट कॉम पर आपका स्वागत है मैं हूं शिवानी राठौर अगर आपके पास भी कोई पुराना सिक्का बहुत सालों से रखा हुआ है और उसे आप कोई भी उपयोग में नहीं लेते हैं तो यह खबर आपको चौंकाने वाली है ये जी हाँ यह सिक्का आपको रातों रात माला माल कर सकता है जानिए कैसे अगर आपके पास भी है कोई पुराना सिक्का जिसे आपने सालों से संभाल कर रखा है या उसे अनदेखा कर किसी घर के कोने में पटक दिया है तो आपके लिए यह बड़ी खबर है वह सिक्का आपको माला माल कर सकता है जी हाँ अमेरिका में ऐसे ही एक पुराने खास सिक्के की कीमत करोड़ों में आकी गई है चौदह करोड़ रुपए हो सकती है कीमत वर्ष 1943 के इस सिक्के की नीलामी हो रही है और इसकी कीमत 20 लाख डॉलर करीब 14 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है